妞啊。有两个大的，一个小的，你是老大，你分，你怎么分？看看啊，哪个给哪个？这个，这个给他，给谁呀？啊，这个、给他。哎呀，那那那个呢？这，个，这个呢？这个给谁呀？这个给他。哎呀，那这小的自己吃啊？那自己吃吧，吃吧。 咋的？嫌小了？分后，你是不是分这个分后悔了？那你吃吧，你小的你就得你吃，啊，吃吧。那你咋整啊？那是你挑的。 <laughs> 行了，这给你分完了都，嘎嘣脆，吃吧。这大妞多懂事。